цветла Как я могу, пою или стану Дождь кончился вчера, а я устал Дождь кончился вчера, да ну и что Дождь кончился вчера еще Ему на смену день пришел, а я все помню малиным пухом, Но, слава Богу, солнце не печет. Вообще я слышу где-то краем уха, Что там все лето серостью навстречу Ему на смену день пришел, а я все бою Светла, как я могу пою или стану Дождь кончился вчера, а я осталась Дождь кончился вчера, да ну и что Дождь кончился вчера еще, ему на смену день пришел А я все вою и стану